君君说他呢是一个爱吃甜品的人，啊，每餐饭后一定要吃一点甜品才觉得有饱足的感觉。那他问说，怎么样呢？啊，吃甜品才可以抵消啊这些甜品所带来的热量？呃，的确呢，这是一个呃共通的问题了哈。呃，我们知道为什么餐后呢总是要来点甜品才会觉得有饱足的感觉？因为在科学上啊发现说，甜品吃进来以后，我们的脑中啊会分泌血清素，那这个血清素呢就会让人有一种幸福满足的感觉。 那所以呢，呃，餐后来点甜，才觉得这一餐有结束的感觉。好，那这个问题，假设今天你有肥胖的问题，你又希望能够改善，又希望能够持续的吃甜食，那我给你的建议是这样子，呃，第一个，我们这个甜食哈，呃，希望它能够变成在餐前吃，而不要在餐后吃。呃，举例来说，如果我们餐前吃了一个甜食，事实上血糖就会上升。 那你把餐后的时间往后挪一点点，不要你吃甜品马上就吃正餐。举例来说，你可以先啊，这个餐点来说呢，你可以叫他一起上，一起上以后啊，蛋糕甜点已经来了，你可以先吃个两三口，那么再继续聊聊天，过个十分钟啊，十五分钟，这个时候呢，啊，血清素来了，同时呢，这个血糖也上升了，这个时候再吃你的正餐，往往你会有意想不到的效果，就是你在后面的正餐呢就不会吃进那么多。 那如果是不喜欢这样子颠倒饮食的做法呢？呃，有没有办法让你又吃甜食，又能够有满足的感觉，又能够减少热量？也有的哦。我们如果是希望甜食是在餐后吃，那我们就可以在正餐吃饱之后呢，你选择比较低热量的甜食。我举一个例子来说，像这个啊，我们讲马卡龙好了。马卡龙的话，呃，我们知道热量很高，很甜哦，对不对？可是呃，马卡龙量热量也不低，所以我们如果爱吃马卡龙的人呢，我们就可以在餐后呢来一个这个鲜品马卡龙。 啊，因为鲜体马卡龙它的热量比较低，同时呢，它口味还不错。那在这样的情况之下，你又可以满足甜食的欲望，又可以减少热量摄取，就可以帮助你减肥了。